दीक्षा भानुप्रिय घमासान डॉट कॉम में आज हम बात कर रहे हैं सरगुजा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह की जो लगभग दो करोड़ की आसामी है और उन पर विभिन्न संस्थाओं का तेईस लाख रुपए का ऋण भी है उनके पास एक स्कॉर्पियो अठारह तोला सोना और पचपन तोला चांदी भी है आइए जानते हैं उनके बारे में भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा शनिवार को एक सेट नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है नामांकन के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने संपत्ति का भी ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है उनके पास हाथ ही में नकदी डेढ़ लाख रुपए के अलावा SBI Raipur Surajpur central bank Ramanujnagar के बैंक खातों में नगद रकम भी जमा है भाजपा प्रत्याशी के पास छह लाख से अधिक का सोना बाईस हजार से अधिक का चांदी भी है उनके पास कुल चार लाख साठ हजार रूपए की चल संपत्ति है तथा एक करोड़ उनपचास लाख साठ हजार पाँच सौ रूपए की अचल संपत्ति है अचल संपत्ति में त्रिपुरेश्वरपुर केशवपुर पोड़ी खड़गांव पत्रापारा में जमीन बिलासपुर में फ्लैट रायपुर में बिल्डिंग भी है लगभग दो करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद रेणुका सिंह पर तेईस लाख आठ हजार तीन सौ चौरानवे रुपए का कर्ज भी है वित्तीय वर्ष 2018-19 में भाजपा प्रत्याशी ने पाँच लाख उन्नीस हजार तीन सौ तीस रूपए वर्ष 2017-18 में पाँच लाख बाईस हजार तीन सौ बयासी रूपए का आयकर विवरणी में दर्ज कराया है उनके पति